feito lá. осел глухой, иди ты нахуй ты, еблан такой пошел ты нахуй Короче, отъезжаю, колесо спустило А на тротуаре стоят и палят два дебила Хули палите, качать сейчас буду Лучше не бесите, идите нахуй отсюда Накачал, выезжаю в правый ряд Сука зажимает слева какой-то гад Разобью ебало, мне вылезти не лень Лучше пропусти ты, ебаный олень Подъехал к магазину, там хроник меня осенью с размахом ты Олень тупой, иди ты нахуй ты Баран слепой, иди ты нахуй ты Осел глухой, иди ты нахуй ты еблан такой Пошел ты нахуй Еду по проспекту, вибрирует телефон Прошу перезвонить мне, пишет какой-то гандон Эти смс уже меня заявили Только уху поднес, тормозил гори. Честь отдал, документы в руки И со злостью смотрит, стоит сука Милый мой, с телефонами ведь есть неловко К тому же повышение, еще и тренировка Короче, этот пидор горбатый Написал мне штрафов на пол моей зарплаты Как комар, сука, в приказа Что вам, уважаемый, хуй мой приснился В общем, накатался, подъезжая к дому И, как оказалось, проебал ключи от домофона Заебись, живот еще пучит Пиздатый день, не придумаешь лучше Ты олень тупой Иди ты нахуй, ты баран слепой Иди ты нахуй, ты осел глухой Иди ты нахуй, ты план такой Пошел ты нахуй Иди ты нахуй Иди ты нахуй Иди ты нахуй Иди ты нахуй Иди нахуй Пошел ты нахуй прошу как приятелей, будь внимательнее, отличая курительное от куятины, матерую рыбчину от невнятной негуматин. Девчонки и мальчишки зависают в туалете, кушают конфетки, носик марафетят, купюру пояснопетия а тоже в свете. Как же хорошо жить детишкам на этом свете, у Гришки в трусиках первого программа, у Романа в кроссовке хорошая марихуана. Сергея нычка есть в бардачке Ну а Паша Ди не парится, ныкает в очке В зрачке у Толи отражение в Доля слушал колесо, видать и не одно no ну, ну. ты клуб за ночь, везде надо успеть Ну а чё, походу пару дней будешь береть Наркодилер Гарик банчит от души Развернись, душа, были бы барыши Здесь нога на Витяка, а группы 5 плюх И опускай косово по новой Давай делай шире круг. Здесь Ростов, Москва, Екатеринбург Ширикруг, братуха Давай делай шире круг. Здесь Витяка, нога на губы 5 плюх Ширикруг, братуха Давай делай шире круг. Владивосток, Москва, Екатеринбург. Ширикруг, братуха, давай делай ширикруг. Ты свидяка, нога, на губы, пять пил. Ширикруг, братуха. После гастролей Смоленской, Костромы и Брянска Настроя плюс концертный директор армянский Еле успели на поезд И все, что успокаивает, это маленькая шишка поники на журнальном столе Около 9 утра я достиг своего дивана Скрутил, взорвал, подлечил, набрал нагана Приехал Витя АК Вы с ним сегодня словитесь, а то в Москве до четверга Вся страна знает, как сильно я люблю дуть И я не могу встретить гостя без хорошей пятки По-любому к вечеру я нарулю чем-нибудь С русского речи, с ганджубас классом у меня все гладко Но все варианты слились, бывает ведь, прикиньте, заебись И чем я начитаю Витю? В конечном итоге парни с Урала намутили мне в Москве Очень хуевого плана Если у меня на квартире до рассвета И к 7 утра намутили всего лишь по полкуплета Ничего не нашевелили, кроме репрезента Здесь Витя АК-47 и гуф из центра Днем на скутере Плюха заехал, мы с ним дунули Нам рэперам всегда делать нехуй Забрали Витю и к Нагана писать песни песню. Ну как вам, зрители, наши совместка? Я хуй знает, как там закончить, блядь, рот. Давай шире круг. Ростов, Москва и Екатеринбург. Шире круг, Вася. Давай делай шире круг. Здесь Ведяка, нога, Гуф и пять плюх. Шире круг, Вася. Давай делай шире круг. Тут Ростов, Москва и Екатеринбург. Шире круг, Вася. Давай делай шире круг. Здесь Ведяка, нога, Гуф и пять плюх. Шире круг, Вася. Ты Витя! Аю раз-два, моя очередь